Здравствуйте. Сегодня будем готовить домашние лепешки с перцем. Для теста нам понадобится килограмм муки, 2 яйца, сода по чайной ложечке и 400 миллилитров теплой воды. Пока тесто настаивается, приготовим соус к лепешкам. Смешаем кетчуп, майонез, чеснок и зелень петрушки. Делаем лепешки. хорошо разогретую сковороду добавляем масло. Обжариваем лепешки с двух сторон, при этом их солим и перчим.